Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ben Today I react to online class. Turkish online class. You know, Turkish online class. Maybe it, it, will be insane. Maybe it will be funny. Let's go. Enjoy this video. Huh? Enjoy this video. Let's go. Let's go, bro. Let's go. Separate. Separate. Separate, Separate the boys after they started fighting during the basketball game. Okay. Have you got any questions? One, two, three, four, five. Do you need more explanation? Ya yok ama anasın ama ya. <laughs> hey hey hey. yok <laughs> mama. five. Do you need more explanation? Ya yok ama anasın ama ya. hey hey hey. no. Seni duyabiliyorum but in english class you know english class you can speak in, in turkish bro you can speak in turkish <laughs> Hadi çabuk yapın. Uh, here, for Aa example. koyayım sıkamadım. Vurdum gelmedi. <laughs> this this man I don't know I don't know I don't know ah. what What you say? Uh, here for example. Aman koyayım sıkamadım. Vurdum gelmedi. Arkadaşlar. <laughs> like you say you can you can leave the class you know. You can leave the class. uh, <laughs> here for example. Aman koyayım sıkamadım. Vurdum gelmedi. <laughs> Arkadaşlar nerede yaşıyorsunuz acaba? Kimsin sen bu kadar rahat konuşan? Allah <laughs> I don't know, bro, but it's funny. It's funny. You can, you can open your mic for do something like that. You can't, bro. You can't open your mic for that, bro. It's class. It's English class, you know. It's English class. <laughs> Evet, Bakın lütfen arkadaşlar mikrofonu... Niye lan sana ne ipneye bak. Hocam galiba oyunda mikrofonu... Ersin mikrofonu kapat senin. Mikrofonu kapat. Kanka mik mikrofonu kapat. Evet bir mikrofonu kapatın. Evet arkadaşını da uyarın arkadaşlar. Herkes mikrofonu kapatın da ortaya çıksın. Flash. Alo CS'ci. Kardeşim mikrofonu kapat. Numarası varsa WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Kapının kendisine. orada var, kapının orada. Hocam bence herkes sohbeti kapatsın belli olsun kim oldu oradan atabilirsiniz. Ama şu an e, bu yayınımız kayıt esnasında. Aynı zamanda <laughs> you cannot play your edition. Like <laughs> your top show, bro. Like it's funny. It's funny. You can open your top show. You know your show. Your maybe your YouTube show you know. Zamanda bu yayını şu an e, belli sebeplerden ha, idare. katılan evet katılamayan varsa sonrasında izleyebilmek adına bu yayın şu anda kayıtta. Ben bunu durdurursam başka bir kayıt oluşturmam gerekecek. Kendisi bizi duymuyor galiba şu anda öyle mi? Farkında değil. Evet. Hocam. I, I saw many many video like this like French YouTuber do this, this kind of this video, you know, like like this video. Many YouTuber is like prank, is like something like that. Nasıl gördü ben kendimi görmüyorum amına koyayım. Sen oyundaki <laughs> mikrofonu kapatın ya. ya kardeşim mikrofonu oluyor? kapatır mısın? Kardeşim mikrofonu kapatsana ya. Böyle olmaz ya. Ya madem ders dinlemek istemiyorsan git o zaman yani. It's not good. It's not good. Hani bu kadar basit. Girme. Yok program kendi program kendini otomatik başlatıyor hocam. Ondan dolayı açık unutmuş arkadaş. Bak, evet muhtemelen o açık unuttu ama olmaz. Hmm, bir bakın bir kere daha rahatsızlık yaşarsak hepimiz e, toplantıdan çıkarız. Teacher, stop the class for just one man, bro. One man. It's not good. It's not good. But it's funny. <laughs> it's funny, but it's not good like <laughs> it's not good but it's funny bro. It's funny. Ve kendisi belli olur zaten kim olduğu. Ona da bilare yazmış oluruz. Aynen öyle. Presente. Presente. Allah en güzel gacıda be. Presente. Presente is in Spanish. Maybe is in, in Spanish. It's not Italian. Rengim lal. Presente. Ananı anladınız. <laughs> Presente. <laughs> What do you laugh bro? What do you amına bunun köylüsü. Sivas'ta köyde amına koyayım. Carim. Carim. Hocam you know Turkish right? Evet ah, maalesef. Ah, okay okay hocam. Maalesef. Nice to know that. Aa. Ah. Carim. Tenía originalmente un objetivo. Wait, bro. Wait, bro. It's meeting. It's meeting, alright. Look, bro. Look, bro. No, bro. No, bro. <laughs> you can enter in the meeting with <laughs> with your husband uh, your wife. I don't know this man. This man is crazy. This man is crazy. This man is very, very crazy. I think. <laughs> I don't know, bro. <laughs> Ah, <laughs> it's not a kid. It's I don't know, bro. I don't. I don't know, bro. This man is not. No, this man is crazy. This man is crazy. You can't do this, bro. You can't. <laughs> You, you can't do this. You can't do this, bro. You can't do this. what? What, bro? What, bro? Seriously? What? This man is crazy. This man is crazy. This man is very, very crazy. No, no, bro, no, bro. Ah, no, ah, no, <laughs> no, no, no, bro. I don't know why. I don't know why he do this, bro. It's crazy. It's crazy. It's crazy. It's not funny, bro. Nous sommes déjà arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, laissez un gros pouce bleu, abonnez-vous et suivez-moi sur les réseaux sociaux. C'était mon gars, ce et je vous dis, Guru Churus, see you, Brrr.